Una estrella de amor y una pipa Una es, de es, No es, no es, no es, Eh, píalo, ¿vale? 2017, sacándome un blues y, eh, una espina, sacándome un blues y un qué, una espina, sacándome un blues, ah, ya. Yeah. Blues, blues, blues, blues, blues. Sacándome un blues, sin luz Nos apuntaban los focos, tú ya no eras tú Se acabó el show, sin telón Hubiese podido ser feliz con vos Quitándome un blues, una cruz de encima Pero el sentimiento azul es de por vida Yo tampoco era yo, le di al diablo mi firma Dos vidas azules sabes que no combinan Un amor con el alma vendida Pasión de lluvia y bebida una estrella del blues y una diva. Sin historias de amor comprimidas. Un amor con el alma vendida. Pasión de lluvia y bebida. Una estrella del blues y una diva. Sin historias de amor comprimidas. Ah, ah. Plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus. Sacándome un blues, sin luz, nos apuntaban los focos, tú ya no eras tú. Se acabó el show, sin telón. Hubiese podido ser feliz con vos, quitándome un blues, una cruz de encima, pero el sentimiento azul es de por vida. Yo tampoco era yo, le di al diálogo mi firma. Dos vidas azules sabes que no combina. Un amor con el alma vendida, pasión de lluvia y bebida. Una estrella del blues y una diva, cien historias de amor comprimidas. Un amor con el alma vendida, pasión de lluvia y bebida estrella del blues y una diva, sin historias de amor comprimidas. Un amor, un amor. Pasión, blues, blues, blues, blues, blues, blues, un amor, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues. social shit.